en la mesa el mouse Es auricular y pa' escribir La droga está presente a la hora de vivir Oh shit, por la calle no observan con mi clip El fono reventado por muchos mensajes bitch Top King, siempre fui la estrella que tenía que deslumbrar Talento desde este pendejo siempre fui de resaltar Mentalidad abierta a la hora de pensar Los problemas se desbordan y yo no pienso parar Ahora solo es cuestión de tiempo, suerte y ganas Se nota desde lejos la práctica ya marcada Pero solo soy un loco, no es que la tenga clara Me frustro un poco pero escribo cada semana Buscando esa dosis que los deje con más ganas Porque apunto para arriba y me guardo las malas Así es como yo lo transmito con sonidos frescos Amanezco con mi crew y ni sé dónde me encuentro el humo espeso baila por el techo de la pieza Voy a morirme siendo alguien, te lo digo con certeza Yo rompo la corteza, buscando la riqueza Buscando la grandeza, maniga que te pesa Yo sigo estando tranca y vos seguís siendo presa Mi clica no confiesa, la tuya se te estresa Una que por mi reza, merezco su nobleza Tus rimas se te estancan, se nota que no progresas En cambio lo gastamos en un par de puchos sueltos Llenando un vacío que ni el barro ha resuelto Un sabor agrio que me recorre por todo el cuerpo Un dolor valor necesario para pensar en lo revuelto A veces es necesario tener que dar un paso atrás y saltar Ya no pensar qué va a pasar si es el final Hermano ya está, va a ser una de dos O le pegas o la pifias Es uno de los grandes problemas de hoy No querer fallar por esa puta aprobación Me cago en lo que piense, yo lo hago con mi flow Da igual lo que haga, me buscan por mi don Banca, banca, tiempo Ey, voy, sí, boludo Ey, fue Vamos a probar. Si lo reviento, Madafaka tiene su tratamiento Esto se va más allá del talento Práctica táctica y puro entrenamiento Tengo un estilo que siempre incremento Pero ocasiones les dejo un fragmento Para que pina que yo te pretengo No lo de porque ya no lo siento Los que me conocen saben que no miento Estoy para cumplir ese juramento Que desde guachina al rap ya lo siento Por eso sé que siempre va a dar el aliento Forma que me hago y sigue el sentimiento Mi mente mentalidad es mi único instrumento mesa el mouse Los auriculares para escribir La droga está presente a la hora de vivir Oh shit, por la calle no se observan cómics El fono reventado por muchos mensajes Bitch, Top King Siempre fui la estrella que tenía que deslumbrar Talento desde este pendejo siempre fui de resaltar Mentalidad abierta a la hora de pensar Los problemas se desbordan y yo no pienso parar